又等的响起了下课铃，已经约好在操场等你。夏天真的是闷的可以，带你吃吃草莓冰淇淋。如果你有一点坏心情，我为你弹小梦圆舞曲，听到这首轻松的旋律。 的深处，妖精跳着舞，收获你的心情，要对全世界宣布。成就的故事其实很。 Uh-uh. Thank you. 小朋友，你是否有很多问号和羡慕？Three, two, one, 三。另外的小鹿看花香漫步，我和满天的元素充满香满。 Ha <laughs> ha. 蹦蹦蹦，萨拉卡多拉，皮奇卡多拉，皮皮皮，party 别蹦。这你别笑，这你别笑。哎。 他不要而 kill! Quadra kill! Penta kill! <laughs> 你不要这